ဒီကြုံပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာဒုတဝံရေးသုံးပါအိုရေးနာရေးပေရေးဒါပါပဲဓမ္မတရားနဲ့ညီမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ ရာတော်ကြီးရဲ့ကဗျာပါလဲရှိပါတယ်လူပြည်လောကလူဘဝကအိုရနာရသေရအောင်မှန်ပေသည်ဒုဒဘီကသင်သေးသွားတော်ငါသေးသွားတော်အဖေအမေသေးသွားတော် ဦးကြီးဦးလေးအကုန်မတွေတည်သွားတော့တင်ဖွာတော့ပြေတင်တို့ပြေသူအခြေတိုးမြင့်ပြန်ကောင်းခဲ့သည်သင်ဤမျိုးသားစာစကားလည်းကြီးပွားတက်မြင့်ပြန်ကောင်းခဲ့သည်တဲ့ဥစ္စာရဲ့အမြဝေရာဂေရီတာနဲ့ တစ္ဆာယောင်ဉာဏ်တော်လဲပြောင်းလျက်ဝင်းလျက်ပြန်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒုတဝင်ရေးသုံးပါပဲပြိတ္တရေးဘာအရေးနေလဲအိုရေးနာရေးတေရေး အရင်တော့ကတော့အိုနာသိလူတော်ခေါင်းထဲကိုမထည့်တာတခါရဲစစ်တပ်နဲ့လည်းထိတ်တိုက်ပြုတ်လိုက်တာပဲရဲတွေနဲ့လည်းထိတ်တိုက်ပြုတ်လိုက်တာပဲလက်ဘရောင်းတောင်တို့ဘော်တို့လည်းထိတ်တိုက်ပြုတ်လိုက်တာပဲဒီနာကေမုန်တိုင်းရောလည်း ထိတ်တိုက်ပြလိုက်တာအခုကျတော့အဲ့လိုထိတ်တိုက်တွေတွေ့လုံးအာကြီးရောမန္တဝပြောတော့မော်ဝီရောက်ပါတယ်မော်ဝီတော့ရကြောမော်အေးစစ်စစ်ပဲရင်တော့တန်ခါတစ်ထောင်လောက်ကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ် စာပေပို့ချမှာဗျာအခုကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုလွှဲပြီးဖဲ့ပြီးတော့ဟိုမော်ဘီကိုသူတို့ကကြီးမနိုင်ဒါတို့ကြောင်းနေပြီးတော့ဟိုနင်ထုတ်လိုက်နင်ထုတ်လိုက်တော့ very နဲ့ ဝင်လာတဲ့ဝန်ခုတ်မယ်ထက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မယ်နောက်ကြတော့ဒီဒကမကြီးဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ဦးတင်ဦးတို့ဦးဝင်းတင်တို့မင်းကူနိုင်တို့ရောက်လာတော့တောင်းပါ အဒီကရုံဖြစ်သွားပါဘူးခင်ဗျာဟာကြောက်လာပြီးတော့လူဘဝတာခံရင်ဘူးလို့တေမဘုရားတဲ့ဒီတိခံခွန်းလို့ပြီးတော့နေရာတစ်ခု ရှာပြီးတော့သတင်းသုံးတော့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့သူတို့ကငါ့လာတရားပြန်ချအဲ့ဒါနဲ့ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့အဲ့မော်ဘီမောင်းဟို6ဧကကျော်လောက်ရှိတဲ့ဒီခြံရုံဝယ်လိုက်တယ် အခုရေကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ရေတန်းဆက်ကြီးလှုပ်လို့ရေစိမ်ကြီးနဲ့ကြီးလှုပ်လို့တနေ့ကိုဂါလန်6000ိုင်နာပဝင်းကြီးဟာဘသူလာခက်ခက်ရတယ်တရားစခန်းนี่ ပွင့်ပြီးအေးအေးလူလူပဲနေတော့အဲ့လိုဒါကြောင့်ဘုလိုဒုတာဝန်ဤ၃ပါးဟုတ်လားကဲဒီလိုဆိုတော့တို့လိုက်ဆိုကြည့်အောင်ဘုရားယရဏဂုံကိုဗျာဘုရားယရဏ ယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံသေးစွာပင်လက်ဆုံးမှု၍ယုံသေးစွာပင်လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ဖျားရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ဖျားတရားယရဏဂုံ၆ဖျားတရားယရဏဂုံ၆ဖျားယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံသေးစွာပင်လက်ဆုံးမှု ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ဘုရားသံဃာယရဏဂုံကိုပြာသံဃာယရဏဂုံကိုပြာယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုသေးစွာပင်လက်ဆုံးမူ၍ယုသေးစွာပင်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပါ၏မိဘဆရာဂုံမောင်ဗျာမိဘဆရာ ယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုံကြည်မြတ်လို့စွာယုသေးစွာပင်လက်ဆုံးမူ၍ယုသေးစွာပင်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဝါဤဖရာရှိခိုးပူဇော်ဝါဤဖရာဤကဲ့သို့ယရနာသုံးပါးမိဘဆရာသမားများ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရုပ်စုပွားများပြီးတော့ ကရောလိုက်ရတယ်ပူဇွန်တပနာမသက္ကသခါရောကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်အာလုံးအလုံးတို့တို့မြမပြည်သူပြည်သားအဲ့တော့ဂါရကမမြတ်တရားနာပြိဿများအာလုံးနဲ့လူတကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်တော်သူသားများအာလုံးဒုက္ခခတ်သိမ်းနေ အမြန်ဆုံးချုပ်ရင်းရပါသည်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းပဲအမြန်ဆုံးချုပ်ရင်းရပါသည်ခင်းရင်းရပါသည်တောကခတ်သိမ်းနေလည်းပဲငြင်းရပါသည်အဲ့တော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားအားလုံး ဘောရတံနေရောညင်ပါခမလဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါစေရောကိုပါနှဖျာနဝတို့ကျမ်းမာလို့ချမ်းသာဝမ်းသာပီတိတွေနဲ့အတူတကွညီညွတ်စွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေလည်းမြဲတမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြသည်ဟွန်တူးကောင်းသွားပါသည် hippazidari. Oye nahi သုံးပါဆိုပြီးတော့တော့သူပြည်တော်လုံးမပြုတ်ပွဲရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒီအချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ အိုနာသေးဆိုတဲ့အရာဗေဒာမြေတွင်ရေအင်ကိုကျူးမွေးနေတာရနိုင်ရလေကိုခြင်းတရားနာရင်သဘောသိသောကိစ္စဤသောဝါကဗုဒ္ဓမြတ်စွာယန္တာနှင့်တတ္တဝါမန္တမြကျုံတွေ့ရ၏တဲ့ဖျားလည်း န္ဓာရှိတော့အိုတာပဲခန္ဓာရှိတော့နာတာပဲခန္ဓာရှိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကဟိုသမုတ်စေရမရဏနောက်ထပ်ဇာတိမရတော့ဘဝမရတော့ ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားရဟန္တာတွေလည်းဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိယောဂရှိရှိတိခန္ဓာဒုယောဂသည်ချိန်ခါမဆူအိုရင်အိုဤကာလမရွေးနာနိုင်သည်ဤနိညာမနေသေးခြင်းသည်ခန္ဓာရှိလာတတ္တဝါသည်အိုနာသေးရေထိုဝိမ ထွက်ပြေးမလွတ်မြောက်နိုင်ပါတကားအဲ့ဒါလို့ဒုမြန်မာပြည်သားတွေအင်မတန်ကြက်တည်ရှိဥဆုံးသူညီလေးတွေဝေးပြီးတော့တရားဝေးလုပ်တယ်တရားနာကြတယ် ယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးဟုတ်ဥရောပရောက်တော့တရားပွဲလုပ်တယ်တရားပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီခါနာကိုသူတက်ပြီးတော့ လေးလာရလို့ပါဘုံမထိုင်ကုန်နေနဲ့ခမအားတာလေပက်ဆံများတယ်များတဲ့အခါကျတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဟောရတာဘုန်းကြီးကစတိကုံမှာထိုင်တယ်သူတို့ကကလထိုင်နေမှာထိုင် အေးဘောကွာလို့နေရာပေးလိုက်ပေါ့တရားပွဲကျင်းပတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီခမလည်းသိကြီးမို့သိကြီးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ ကျုံနဲ့သုံးပွင့်ခွဲလေးပွင့်လောက်မှာသူ့ထိုင်ကုန်ပွေးတယ်ဒီလိုရှောင်းလန်းပွေးဝင်ချလာအရက်ကပဲထောက်တော်မောမောရုပ်ကလည်းချောတယ် အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီသူကကျုံနဲ့၃ပွင့်ခွဲ၄ပွင့်လောက်ပါထိုင်တယ်သူတို့ရည်ရည်မှုနဲ့မြမရည်ရည်မှုကမတူဘူးသူကတဲ့လာစကက ဒီပေါင်လေလောက်ပဲရှိခေါ်ဗျာဒုက္ခတော့ထိုင်ပြီးတော့ကလပတ်ချိတ်ကလပတ်ကတစ်ခါတစ်ခါလောက်ချိတ်ရင်အကြောင်းမဟုတ်သူကခဏခဏပြောင်း ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုကဟောတဲ့ပင်ဟာကြောင်ထောက်ထားတယ်ဖြစ်ဟိုအဝါအပေါက်ကြီးကိုကြီးပြီးတော့ကြက်ကြီးလေလေသားလို့အာဒီ ဒီကမတော့ဝကြလာငါဟောမဲ့တရားတွေတော့ပျောက်ပျောက်ကြည်လဲမကြည်ရဲ့ခဏခဏကလဘကပြောင်းပြောင်းချိတ်ဟာဆက်စည်းလဲလိုက်တယ်ရည်ရင်မှုရင်မတူတာကသူတို့ဘက်ကဘာမှမဆောက်ရက်ထေရဝါဒဘုံကြီး ။ तू อ่ะစကားကလည်းတူကလဘကလည်းဘွယ်ဘွယ်ချိတ်လိုက်ဘွယ်ချိတ်လိုက်ဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါနဲ့တရားတွေလည်းဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိတော့သူ့လည်းမကြည့်ရဘူးအဲ့တော့ သူချက်ပြီးလက်တော့အဲ့မှာကိုကဒုက္ခကိစ္စကိုကိုကိုယ်တိုင်တော့တွေ့ဩအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရောက်အမေရိကရောက်တော့မြန်မာစင်တာကြီးကဒီဝင်းတဲ့တော့ကျယ်လေးမြန်မာလေးပါလေးကြည်အောင်မယ် ဝယ်ဦးမယ်တက္ကနဲ့တက္ကမလိုက်ပို့ကိုယ်လည်းနလလောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့တော့တန်တန်မာမာပေါ့ဟိုအသားလည်းဝေးနေတယ်ကရုံးကလည်းပြောင်းနေတယ် အဲ့တော့လည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့တွေ့ကြတာကောင်းတာတော်တော်ချောချောတကမဘုန်းကြီးနဲ့အရာမောင်းရင်တူတူလောက်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ကောင်တာကနေဆင်းလာဟယ်လိုအဲ့နောက်ကလိုက်ပို့တဲ့တကမနဲ့တကား ဟဲ့ဟိုကောင်မငါစီလာနာလာမသိဘူးလို့တကယ်လားဘုံဘုံနဲ့ရောမရောရောမလို့လေးကျင့်ပေးလိုက်ပါတဲ့ရှောင်သွားလို့ရှင်ရိုင်းပေါ်ဟောအဲ့လိုလားလို့အဲ့ဒါနဲ့ ငါဘာလို့အောင်ပါလို့ဟို तू ကခရီးဖြစ်သွားပြီတဲ့တာမန်ဒီလက်ကလေးဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ရုံနဲ့မကြီးနှက်ဘူးလေဘုံဘုံတော်တော်လေးသဘောကျပါဟာဟာအဲ့ဒါလေ ငါဘာလုပ်ရမှာလဲသူကဘယ်ကိုင်းဘုံဘုံကညာတိုင်းလာဟာသူကဘယ်ဘက်ပါဠိထိုးပြီးဘုံဘုံညာဘက်ပါဠိနဲ့ကတ်တယ်ဘာသာအဲခဏခဏကအဲ့လိုလှုပ်ရှင်ဘယ်နဲ့လှုပ်လို့ဘုံမှာ နီးလာပြီတဲ့နှခမ်းနေပါလေပါသေးတာမပါဘူးခင်ဗျာပါလဲကြိုက်ဖြတ်လိုက်အဲ့လိုရေမှုရင်မတူတာတွေတော့ကျဒုက္ခသစ္စာအဲ့နဲ့ तू ဘယ်တိုင်းလိုက် 我来娘在嘞，对吧？ဘယ်ဘက်ပါဠိထုတ်ပြီးတော့ကိုညာဘက်ပါဠိနဲ့ဘတ်ဘုကဓာတ်တည်တိုင်းရောတခါရဲလူရိုင်းတော့ဖြစ်မခံဘူးဟေးအဲ့ဒါနဲ့ တိုက်ပြစ်တာအာပါတော့နောက်ကလိုက်ပိုးတဲ့ဓမ္မဘုံဘုံကြီးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ပြီးဟာနင်းငါအရင်လေးကအဲ့လိုပြောထားပါပဲအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြုံရတာ သူပြောရင်ပြောရင်တော့တွားကျင်လေးပေါ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးသူတို့ကနောက်ဒီဘောစတွန်ဟာဗတ်တဲ့ကူသွားနေတော့မြခင်းသိမ်းကကိုရိုးချင်းတာလို့အဲ့မြခင်းပေါ်မှာ ကမာလေးတယောက်ကဒီ laptop ကလပတ်ချိတ်ပြီးတော့သုံးရလေမျက်စိကမုံဝန်းဝန်းနေဟုတ်ဗျာဘာမှလည်းဝတ်မထားဘူးအဲ့ဒါနဲ့တောင်းကန်းကောင်းကန်းနဲ့ရှေ့သွားရတယ် ပင်လယ်ကမွေးပင်ပြစ်တိုက်တိုင်း